今日の午後からはお天気が崩れるでしょうですが明日の13日金曜日は一日晴れとなる見込みですさて続いて各地の気温です何なんか聞こえたおなんだじじいちょっと痛い痛いねえちょっと上上見てなんか落ちてくるぞ逃げる えてるぞ続報です新宿方面に現れた巨大物体が崩壊を始めた模様はいはあはいたった今入った最新情報によりますと突如現れた飛行物体に対し 自衛隊による迎撃が決定されたということです繰り返します突如新宿上空に現れた飛行物体に対し自衛隊による迎撃が